Yma yn Sir Benbro, yn ne o'r llewyn Cymru, mae Puffin Produce yn tyfu 200 acer o genyn Cymraeg dan yr enw Blas y Tir. Caiff cenyn Cymraeg ei tyfu a'i cynaeafu yng Nghymru, ac mae'n dyngynyrch sawl math hybrid yn hytrach nag yn amrywiaeth penodol. Y mathau hybrid sy'n cael ei defnyddio i gynhyrchu cenyn Cymraeg yw'r rhai sy'n fwyaf addas ar gyfer y modau tyfu Cymru – lle mae gwynt a glaw yn rhan mawr o'r hinsawdd. Maent yn cynhyrchu cynnyrch terfynol sydd yn odwedion penodol ei hun, megis y prif ddail gwir tywyll sy'n dros 40% o hyd ag yn hunen. Mae cenning Cymreig fel arfer yn cael ei plannu o ddiwedd chwefror hyd at fus Mai ac yn cael ei cynaeafu o fus Aws tan tua ebryll Mai, gyda rhai cnydyn aros yn y ddeir am hyd at 12 mis gellir gadael y cenyn yn y ddeir heb effeithio ar ei hinsawdd, gan arwain at ar afach a rhoi mwy o amser i'r blas pupur unigryw ddatblygu'n llawn. Ac hyd yn oed wrth i chi dorri'r cenyn, byddwch yn parhau i weld y lliw gwyrdd llachar. Mae'r cenhinen yn symbol hanesyddol o Gymru, yn adnabyddus ledled y byd, sydd bellach yn rhan o deulu GI Cymru sy'n adlywyrchu ansawdd a phwysigrwydd y cynnyrch Cymreig hwn. So we saw the benefit of our PGI status on our Pembrokeshire Earlies and we wanted to replicate that onto the Welsh Leek. By buying Welsh Leeks, you're buying a part of Wales, you're buying something that's grown in the country that it's being eaten in. We're pleased that the Leeks have joined the GI family along with 18 other products as a staple of Wales. GI family is a mark of its quality and its importance within Wales.